Welkom by hierdie derde aflewering van ons Bybelskool oor 1 Petrus. Nou 1 Petrus, soos ons vorige kere gesê het, is deur die apostel van die Here waarskynlik geskryf en hier sien ons hoe hierdie vuurige Petrus oor ons geloofslewe praat veral as ons geloofslewe onder druk kom. Hoe tree jy as gelowige op as dinge nie vir jou heeltemal loop soos jy graag wil? wil hê dit moet loop nie. As jy onder druk kom en ons het gesien in in die vorige uh, eh, uh eh, afleweringe dat hierdie druk nie is mense wat jou wil doodmaak of so iets nie, maar dat dit sosiale druk is. Mense wat jou belaglik maak, jou eenkant toe skuif omdat jy gelowige is, mense wat jou bespot, jou beswadder, die tipe van sosiale druk wat op gelowiges kom by die werk, eintlik in jou hele lewe, in jou huisgesin selfs, sal ons vanaand sien. So dis 'n baie relevante boek vir ons en uh, tot nou toe het ons eintlik al 'n redelike end gevorder met hoe Petrus ons lewens sien. Nou is dit baie belangrik om hier te onthou dat hierdie dokument waarmee ons nou besig is, is 'n brief En antieke briewe is geskryf as kommunikasiemiddels van een punt af na 'n ander punt omdat jy self nie persoonlik daar kan wees nie. Jy het nie 'n telefoon gehad of wat ook al of 'n kar om vinnig so toe te ry of e-posse of internet soos wat ons nou vandag het nie. So as jy sê net nou maar in Rome is en jy wil graag met mense in Korinthe kommunikeer, dan kon jy nie vinnig 'n telefoon optel nie. Jy moes 'n brief skryf. En die brief het jy op so 'n manier geskryf dat dit eintlik jou teenwoordigheid by hierdie ander groep vervang het. Die navorsing oor briewe het gewys dat 'n brief het gewoonlik 'n spesiale styl. Die manier waarop die Grieks geskryf is in hierdie gevalle is eintlik asof die persoon voor hierdie groep aan wie hy skryf staan en besig is om met hulle te praat. So wat ons eintlik dus het in 1 Petrus is 'n preek van Petrus. En hierdie preek is eintlik die hele brief. Ons moet dus nie die brief eintlik so opkap soos wat ons dit doen in in uh hierdie Bybelskool nie. Ons moet dit as geheel lees. Anders verstaan ons nie mooi waarheen Petrus op pad is nie, maar nou natuurlik help dit nie om alles op een aand te bespreek nie. Daar's te veel om te bespreek. Daarom sal ons so so elke aand so 'n bietjie van 'n opsommingkie gee van wat ons gedoen het sover. Nou tot sover het ons gesien dat Petrus se basiese manier waarop hy na die wêreld kyk, is hy sê daar's twee wêrelde wat oorvleuel. Jou een wêreld is hierdie wêreld waarin jy nou leef alledaags. Dit het ons verlede week ook gesien. Jy werk by die werk en jy is by die huisgesin in so 'n gewone lewe. Maar daar is ook 'n ander werklikheid. En dit is die werklikheid van God. God se wêreld. En hierdie werklikheid van God, hierdie tweede werklikheid, kan jy net sien deur jou geloofsoog omdat God en Jesus nie direk sigbaar is nie. Maar die oomblik wat jou geloofsoog oopgaan en jy hierdie van hierdie werklikheid bewus word, besef jy dat hierdie werklikheid eintlik inspeel op jou aardse werklikheid. Dat hierdie werklikheid van God eintlik die belangrike werklikheid is. En daarom het ons verlede week gesien praat Petrus van dinge soos Julle is losgekoop uit die bande van die sonde, van julle eie vleeslikheid, van julle vasgemessel wees in die dinge van hierdie wêreld. Is julle losgekoop so slawe en nou is julle vry om God te dien. Of hy het gesê julle is weergebore. Voorheen het julle eintlik vir God was julle weg van God af het julle eintlik nie in sy wêreld geleef nie. Maar soos 'n baba het God julle 'n nuwe lewe gegee om hierdie werklikheid van hom te kan uitleef, in hierdie werklikheid te kan ervaar wat dit beteken om 'n kind van God te wees. Daarom is ons sondes vergewe byvoorbeeld. Ons hoef nie 'n las te dra en te sê maar ek hoort nie in God se wêreld nie, want Christus neem die sonde weg. Die dinge wat tussen ons en God staan, word weggeneem. Maar ons het ook gesien dat Petrus nie net daar van bo af praat en sê men julle is nou losgekoop, julle is in hierdie wêreld nie, maar dat hy sê hierdie wêreld van God beïnvloed ons hier in ons werklikheid nou waar ons lewe. Hierdie werklikheid van God is eintlik die belangrike werklikheid wat ons lewens moet vorm en bepaal. Daarom het hy gesê ons is tempels. Ons is in hierdie wêreld die plekke waar waar mense na toe moet kom om naby God te kom, om van God te leer. Ons is die plek waar die Heilige Gees eintlik in ons woon, God se huis uh van ons maak sodat ons God kan verteenwoordig soos 'n tempel in hierdie wêreld. En dis 'n groot gedagte. Verder het hy ook gesê dat ons nou die nuwe Israel is. Ons is die die mense wat deur hierdie wêreld reis op pad na die beloofde land, op pad na die hemel toe. En mense kan ons sien. Hulle kan sien hoe leef ons, hulle kan sien watter waardes ons in in die volk van God het. So ons moet eintlik as uitverkorenes as mense wat aan God behoort, wat deur hom geroep is, moet ons in die wêreld leef. En dan het hy gesê julle moenie te vasgroei in hierdie wêreld nie want julle is vreemdelinge en bywoners. Hierdie twee woorde wat eintlik dui op mense wat wat net vinnig deur 'n plek gaan, wat nie vasgroei nie, wat nie belange kry nie, wat nie sê ek wil graag in hierdie plek bly nie, maar eintlik maar net op pad is deur, tydelik soos 'n bywoner wat net 'n rukkie op 'n plek bly, in nie regtig regte in daai plek wil uitoefen of daai plek wil verander of wil vasgroei nie in daai plek nie, maar weer vinnig verder ry. So is julle in hierdie wêreld. Moenie vasgroei in hierdie wêreld nie. Maar Petrus, en nou beweeg ons verder. Julle sal sien op uh, die transparant is die vraag: Hoe lyk gelowiges se leefstyl? Nou is daar iets wat uh uh baie mense eintlik van praat as hulle van die godsdienst praat, dan praat hulle van hulle spiritualiteit. Dit beteken eindelijk maar die manier waarop jy as, as kind, as gelovige van, van die Heere, die manier waarop jy jou verhouding met hierdie Heere beleef en uitleef. En jy deel eindelijk aan die wereldbeeld, jy kan sê die gedagtes van God. En daai gedagtes moet jou lewe eintlik vorm. En daarom as Petrus praat oor ons spiritualiteit, die manier waarop jy as gelowige in hierdie wêreld leef, dan praat hy in die eerste plek van die fokus op God. Jy is wie jy is omdat God jou gemaak het, omdat jy weergebore is, omdat jy sy kind is. En soos 'n kind in 'n huisgesin na sy pa opsien, moet jy as gelowige na God opsien en van hom alles verwag. En daarom is woorde soos geloof en hoop wat ons nou al bespreek het, so belangrik dat ons in Christus en in God moet glo. Dis die manier waarop ons God raak sien. Dis die manier waarop ons aan sy beloftes vashou. Nou geliefde, dit is dus nou 'n uitdaging vir jou as jy nou sê jy's 'n gelowige om vir jouself te vra, hoe helder kyk my oë? Want Petrus sê dis dis deel van jou basiese lewenshouding. Dis hoe jy 'n Christen is. Deur jou oë op God te vestig, die skille is weg en jy sien hom helder in jou lewe. En dis nie sommer maar nou net 'n een eenvoudige gedagte nie. Julle weet die teenwoordigheid van iemand in ons lewens maak 'n groot verskil. Vat byvoorbeeld as jy alleen is in 'n vertrek. Wag, dan doen jy maar jou goed so, jy's nie selfbewus nie. Jy doen wat jy wil doen en jy dink nie wat gaan mense daarvan dink nie, maar sodra daar iemand in die vertrek inkom. Sê nou maar 'n uh, 'n vriendin kom in die vertrek in. Skielik tree anders op. Begin jy vra wil jy koffie hê? doen jy nie meer net wat jy wil nie, maar jy neem die ander persoon in ag. Met ander woorde skielik word dit wat jy doen, jou spel van die lewe deur daardie ander persoon of daai relasie uh bepaal. En net so as jy deur jou geloof o God sien en jy besef maar hy is deel van jou lewe, dan bepaal dit die manier waarop jy leef. Dan dan moet jy bewus wees daarvan. As jy uit jou kamer uitstap, as jy by die werk is, as jy in die winkel is, loop jy nie alleen nie. God is by jou en jy verteenwoordig hom. Jy sien hom. En daarom moet hy jou jou gedrag bepaal. Jy sal tog nie daar loop in in die winkel en en sê ag nee, God beteken niks nie as jy hom sien en hy's by jou nie. So sy teenwoordigheid hier uh, eh, bordes eh, die manier waarop jou lewe konstant deur hom beïnvloed word. Sy krag, sy teenwoordigheid, sy kennis stuur dus jou lewe in hierdie lewe. So jy moenie geloof onderskat nie. As jy regtig gelowig is, sal jy bewus wees dat God saam met jou deur hierdie lewe loop en sal jy hom nie wil teleurstel nie. En dit bring ons dan by die tweede punt wat vir Petrus baie belangrik is as hy praat oor ons leefstyl. Hy sê jy moet hierdie bewustheid van God dus hê deur jou geloof, maar dit sal veroorsaak dat jy 'n lewe van lof en verheerliking vir God sal lewe. Ons kan dit lees. Ek gaan byvoorbeeld maar net twee plekkies lees. Hoofstuk 2 vers 12 sê die volgende: Ek lees dit, hy sê gedra julle altyd goed onder die heidene sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van sy afrekening so julle gedrag van verheerliking van God moet ook eintlik lei tot die gedrag onder die heidene wat sê God moet verheerlik word en ek gaan dit nou verduidelik want ek wil net vinnig die, die volgende versie lees in hoofstuk uh, eh, 1 vers 3 sê aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Met ander woorde lof aan die Here is ook belangrik. Nou kom ons kyk bietjie na hierdie lof aanbidding wat nou nie hier voorkom nie maar wat baie voorkom en verheerliking. Wat is die verskil tussen lof, aanbidding, verheerliking. Nou lof so word dit eintlik uh eh, deurgaans gebruik. Daar kan klein uitsonderings wees, maar lof is om vir die Here dankie te sê vir wat hy in jou lewe doen en dat hy in jou lewe betrokke is. Dis jou dankie sê. Ek loof die Here beteken ek sê Here dankie dat U in my lewe dat dinge verander het, dat U my lewe vorm, dat U betrokke is by my. Aanbidding is die ander sy om vir die Here te erken vir wie hy is. Jy aanbid hom. Here, dankie dat U die God van liefde is. Dankie dat U die God is wat my gered het. Met ander woorde, dis 'n erkenning van God vir wat hy in jou lewe gedoen het. En gewoonlik uit aanbidding vloei lof. Omdat jy dan eintlik vir die Here sê dankie vir alles in my lewe. U is die een wat liefde is. Jy erken hom as die een wat liefde is en dankie dan loof jy hom vir wat u met u liefde in my lewe doen. Erkenning van God en dan die dankie sê vir daardie betrokkeheid in jou lewe. In verheerliking. Nou die Griekse woord uh, wat gewoonlik vir heerlikheid en uh, en so aangebruik word dui eintlik op belangrik belangrikheid. As jy sê iemand is heerlik, sê jy eintlik hy is soos 'n heer. Hy's belangrik. Hy dra gesag. So as jy iemand verheerlik, dan beteken dit dat jy in die openbaar onder ander mense erken hoe groot God is en hom daarvoor prys en sê maar kyk hoe groot is God en jy erken hom vir hierdie grootheid. En daarom is die vers wat ons gelees het in hoofstuk 2 vers 12 ook dat die heidene uiteindelik deur hulle goeie gedrag sê maar kyk hoe groot is God. Hier kom die gelowiges en hulle gedra hulle op 'n manier waardeur ons sien hulle stempels waardeur ons sien hoe groot is God en daarom verheerlik ons hom, maak ons hom groot. En dan natuurlik in hoofstuk 3 vers 12 en op ander plekke in Petrus sê hy gebed. Daai koestering van jou verhouding met God, om met God te praat, dis die ander sy van jou spiritualiteit, van jou geestelike lewe. Jy kan nie 'n verhouding met God onderhou sonder om met hom te praat nie. Hoe gaan jy ooit as jy jou vrou heeltyd ignoreer of jou man? Hoe gaan julle verhouding ooit gesond word of gesond bly? Hoe gaan julle verhouding groei? Dit kan nie. Met ander woorde, gebed is daai oomblik wat jy op God se skoot sit en jy met hom jou binneste deel, jou belange, maar ook van hom sy wil hoor. As jy daar op sy skoot sit en jy kyk in sy oë, dan besef jy wie hierdie God is en wat hy in jou lewe wil doen. So spiritualiteit gaan oor 'n leefstyl. Dit gaan oor die feit dat jy God in jou lewe erken, dat jy hom groot maak, dat jy hom loof, dat jy met hom praat. So die eerste stap in spiritualiteit is dus 'n sterk betrokkenheid. 'n sterk deelname aan die verhouding met God. En daarom as Petrus nou begin praat, as die Bybel begin sê nou maar goed, as jy dan uit hierdie teenwoordigheid van God leef, wat nou? Dan sê hy jy moet jou styl van lewe op God orienteer. Jy moet op hom fokus. Waarskynlik een van die duidelikste plekke waar dit uitgedruk word is hier in hoofstuk 1 vers 15 tot uh, tot 16 en ek lees dit hier voor. Hy sê uh as gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, wat moet julle doen? Soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe: "Wees heilig, want hy is heilig." Nou heiligheid weet ons is eintlik 'n term wat gebruik word om onheiligheid, dinge wat vir God nie aanvaarbaar is nie. Dinge waarvan hy nie hou nie, waarmee hy hom nie assosieer nie, van dinge waarvan hy hou en wie hy is. Hy is heilig om dit te skei. As jy sê jy's heilig, beteken jy's aan die kant van God. Jy leef in sy ruimte van heiligheid. Jy's nie aan die ander ruimte waar waar dinge verkeerd gedoen word en waar jy ongehoorsaam is aan God nie. So om heilig te wees beteken dus om jou fokus op God te hou, om jou gesig na God toe te draai en heeltyd van hom eintlik die uh kan jy sê rigtingwysers vir hoe jy moet aangaan in die lewe, vir wat van jou verwag word, dat jy heeltyd daai rigtingwysers uit sy hand uit moet ontvang. Beteken rugdraai fisies op dit wat nie vir God aanvaarbaar is nie en om jou te fokus op God se wil en wat vir hom aanvaarbaar is. En daarom sal Petrus kom en hy sê julle moet gehoorsaam wees aan die waarheid. Julle kan dit lees in 1:22 soos julle waarskynlik op die transparant eh, sien in of in 4:19. Gehoorsaamheid beteken om te doen wat God wil en ek hoef eintlik nie eers veel verder daaroor te praat nie want ons het verlede week eintlik deeglik daaroor gepraat dat as jy 'n vry mens is beteken dit eintlik dat jy in die teenwoordigheid van God leef as sy kind dat jy na hom luister. En dis interessant dat in die ou tyd was die gehoorsaamheid van kinders 'n baie ernstige saak, né? Vat byvoorbeeld die 5de gebod in die wet: eer jou vader en jou moeder. Is gesien as 'n godsdienstige plig van kinders om hulle ouers gehoorsaam te wees. Die ou mense het gesê, maar onthou, jou pa en jou ma het jou jou lewe gegee. Hulle het jou versorg, hulle het jou grootgemaak. En daarom moet jy van jou kant af antwoord met gehoorsaamheid. En dan is daar ook hierdie wonderlike styl van lewe waarvan eh, Petrus praat van vreugdevol, jy moet vreugdevol leef. Uh jy moet bly wees oor jou lewe. Jy moenie soos iemand wat geen toekoms het nie, wat nie weet waar hy nou pad is nie, moet jy uh lewe nie. Maar nou kom ons by 'n volgende belangrike stap. En dis naamlik hoe benader die gelowige dan nou prakties. Nou is ons klaar met jy moet God eh, in jou lewe orienteer en so aan. Ons kom nou by die praktiese dinge as jy in 'n huwelik is. Wat doen jy? Nou die interessante van Petrus as hy oor hierdie lewe in hierdie wêreld praat wat Christus soms so swaar beleef, waar Christen soms swaar kry, in baie opzichte, as hy daar oor praat, dan sê hy, dis nie vir een Christen een optie, om die stijl van hierdie wereld, sy stijl te maak. Jy met die stijl van God, in hierdie wereld, volg. Jou gedrag, moet die styl wees wat God in hierdie wêreld sou leef as hy in jou plek was. Nou wat beteken dit? Dit beteken eintlik wat ek baie uh, uh, keer noem 'n soort van 'n sagte benadering. Jy wil nie oor alles beklei nie. Jou hoofdoel is eintlik om tempel te wees. Om in 'n situasie waar daar byvoorbeeld uh beswadder word of waar daar beklei word om in daai situasie die bolwerk van God se teenwoordigheid te word. Om nie te reageer op 'n menslike manier nie. En kom ons kyk nou. Onthou wat het ons in die eerste uh, aflewering gesê dat die probleem van die mense in uh uh Petrus se gemeentes was basies dat hulle deur die omgewing uitgestoot is, beswadder is dat mense nie meer met hulle te doen wou hê nie. Nou dink, hoe gaan dit in 'n gesin werk? As jy as vrou in 'n gesin is waar 'n man jou heeltyd sleg behandel, jou beswadder, lelik praat van jou, sê maar jou godsdienst is niks werd nie, jy bederf net alles. En dit word baie deeglik deur Petrus bespreek. En kom ons luister wat sê hy. En ons lees dit in 1 Petrus 3. Hy sê vrouens, julle moet aan die mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, Nee, is dit sal nou ouens wees wat sê maar jy is nou nie 'n goeie vrou of wat ook al nie. En die man sien hoe God vreesend julle is en hoe voorbeeldig julle julle gedra het sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om 'n woord te sê nie. Nou moet julle daai res van daai gedeelte lees waar hy sê julle skoonheid lê nie in mooi klere of om op te maak of wat ook al nie. Nou daarmee bedoel hy eintlik in hierdie aardse waardes nie uh uh julle julle werklike skoonheid lê in julle gedrag, die manier hoe julle mense hanteer. En dan gebruik hy natuurlik die voorbeeld van Sara. So hy sê wat regtig in hierdie situasie van waarde is, is God se waardes. Dis mense waardes. Dis die manier hoe ek ander hanteer in liefde. Nou nou wil ek daarom net hier een of twee dingetjies sê om om om perspektief te gee. In die eerste is dit beteken nou nie as hy sê jy moenie aardse skoonheid hê dat hy sê jy mag nie jouself mooi maak nie. Ek weet dikwels toe ek nog jonk was, uh het die studente baie oor daaroor gepraat sê maar hierdie versie mag nie lipstifie aan sê nie. Sit nie glad nie so nie. Dit sê nie jy mag dit nie doen nie, maar dit moenie jou wapen wees wat jy gebruik om in hierdie wêreld indruk te maak. Jou wapen moet God se teenwoordigheid jou tempel wees wees dat jy die waardes van God om mekaar lief te hê om geduldig te wees om te verdra dat jy daai waardes uitleef. So die eerste ding is dit gaan nie hier oor dat jy nie mag jouself mooi maak nie, inteendeel. Die tweede ding waaroor dit hier gaan is juist dit wat ek nou net gesê het dat die die Christelike waardes van liefde en en uh, lankmoedigheid en vriendelikheid word dikwels met 'n soort van 'n sagtheid geassosieer. En baie mense interpreteer dit as 'n vloerlap wees. Met ander woorde, sodra jy jou opinie lig, dan sê hulle nee, maar jy's mos 'n Christen. Nou jy mag nie dit sê nie of ek 'n oh ja, Christen moet altyd doen wat ander sê, anders het hy nie lief nie. Julle julle ken daai soort van argumente en dis nie wat hier staan nie. As 'n mens na Petrus en Paulus kyk, het hulle baie sterk standpunt ingeneem. Maar hulle moes eh, was seker dat waaroor hulle standpunt inneem en waaroor hulle swaarde kruis die moeite werd is. Ons het net gehoor dat een van die eienskappe is jy moet gehoorsaam wees aan die waarheid, aan die wil van God. En daarvoor het Jesus 'n sweepie gevleg Né? Daarvoor het Jesus nie gekies om uh, uh, nie na die kruis toe te gaan nie. Daarvoor het hy juis gekies omdat hy daarin geglo het om aan die kruis vir ons te sterf. So dit beteken nie dat jy as vloerlap word of sonder enige opinie is nie. Dit beteken juis dat jy God se opinie in hierdie wêreld moet uitleef. Nou die volgende stap van die huisgesin af gaan Petrus en hy praat oor die staat. En dit lees ons in hoofstuk 2 vers 11. En nou begin hy eers met die breë gemeenskap. Hy sê geliefdes, in die wêreld is julle nou vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan die sinnelike begeertes toe te gee nie. Ja, dit het ons nou gelees. Dit verwoes 'n mens se lewe. Nou hoor jy wat sê hy. En dit sê hy op 'n paar plekke. Julle sal die Pieter transparant sien daar's 'n hele klomp plekke wat julle later kan nalees. Hy sê gedra julle altyd goed onder die heidene. Sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, né? Nou, hier sien julle die belediging en so aan. Hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik. Nou wat ons hier sien en op ander plekke is dat jy deur jou gedrag weer anders op te tree. Eintlik daai persoon wat jy op 'n wêreldse manier wil beledig en wil aanval. Laat dink want dit vat twee om te beklei. Né? En as jy die een is wat vrede maak, die een is wat nie onbillik en aggressief uh hierdie geveg veg nie dan kan dit mense aan die dink sit. Dan kan hulle begin wonder, wat is hier besig om te gebeur? Wat wat doen hierdie persoon? En deur daai vrae te vra, kan jy hierdie persoon vir die Here red. Soos hier staan, hulle sal dan die grootheid van God sien. Nou ek het vir baie jare die voorreg gehad om elke jaar in Rusland te gaan klas gee En uh, ek het nogal baie vir die die studente daar gevra hoe hulle tot bekering gekom en so aan. En die interessante was dat daar nie een was wat gesê het hulle het in die kerk tot bekering gekom nie. Almal deurgangs het gepraat daarvan dat hulle mense gesien het wat tempels van God in hierdie wêreld is wat anders geleef het en dat dit hulle gemotiveer het om Christene te word. Nou net die belangrike punt sonder die kerk se boodskap sou hulle nie besef het wie hierdie mense is nie. So die kerktoegangery het uiteindelik 'n baie belangrike rol gespeel. Dit was nie die finale rol nie. Die groot ehm uh, punt waar die mense geswaai het, het was eerder hierdie om te sien hoe mense optree wat dan binne die raamwerk van die Christelike geloof sin maak. Ek het een persoon gehad, een student, hy het in die trein gestaan 'n gesit en nou dit 24 uur tot 48 uur geneem in die trein om onder van Rusland na boot toe te te ry want die universiteit was bo in St Petersburg. En hy en, en dan het die Christene in die treine gaan staan en dan het hulle hard in die gange gepreek. So niemand kon hulle sê hulle moet stil bly nie. En ehm um, hierdie persoon het dit gehoor en hy was 'n polisieman en toe hy nou by die polisiestasie uiteindelik uitkom, toe uh, uh, sien hy twee mense wat heeltemal anders optree. En hy vra vir hulle, jy weet, hoekom tree julle so anders, so liefdevol op? En die interessante is daai mense se antwoord was ons is Christene. En hy is vandag 'n dominee in Lituanië. Daai bymekaar bring van die gedrag en die boodskap het hom verander. En dis wat ons in hierdie wêreld kragtig maak. Mense kan ons nie afskakel nie. Hulle kan uh ons probeer vermy maar hulle kan nie sien ophou sien wie en wat ons is nie nou selfs in moeilike werksomstandighede ons gaan kyk daarin hoofstuk 2 vers 18 word daar gepraat van van van die slawe en dan word gesê selfs as jy sleg behandel word moet dit jou boodskap as gelowige nie stil maak nie. Jy moenie op aardse manier reageer nie. So in al hierdie gevalle sien ons dis basies 'n sel dieselfde soort van benadering in ons lewe dat dit eintlik 'n respekvolle benadering is. Dis die woord wat Petrus ook gebruik dat ons respekvol moet wees. Respekvol in die sin dat ons ons eie krag besef. Ons het 'n boodskap. Ons is God se tempels. Mense moet God deur ons teenwoordigheid raak sien en ontmoet. Moet gekonfronteer word met die liefde en die barmhartigheid, maar ook die waarheid van God in hierdie wêreld. En daarom is dit vir my so mooi. Julle kan nou hierdie gedeeltes gaan lees, 1 hoofstuk 1 vers 22 tot 23, veral hoofstuk 3 vers 8 tot 10 uh, of 4 vers 7 tot 11. Baie plekke. Kom Petrus en dan as hy van van ons as gelowiges onder mekaar praat en sê hy, weet julle wat? Julle moet mekaar lief hê. En dan gebruik hy 'n woord wat so spesiaal is. Hy gebruik die woord hartlik. Hier, hier uit julle harte moet julle mekaar lief hê. En liefde is nou nie emosie nie. Harte was destyds eintlik die setel van denke. Mense het gedink jy dink met jou hart. En daarom gee jy jou hart vir die Here. Dit beteken eintlik jy gee jou lewe, maar jou denke, jou alles gee vir die Here. En nou as uh Petrus sê jy moet van harte lief hê, beteken dit dat as jy jou medegelowiges sien, moet jy besef Hulle is deel van die familie van God. Hulle is kinders van God. En dat jou liefde vir God daardie mense aan mekaar bind, maar ook vir jou aan hulle. Dat jy 'n verantwoordelikheid het om lojaal teenoor hulle te wees, om hulle te help, te versorg, om hulle in moeilike omstandighede by te staan. Dis wat liefde beteken, dat ek aan ander in verantwoordelikheid vasgebind is. Daarom praat mense graag van die liefde as die sement van die Christelike gemeenskap. Dit sement jou vas aan ander dat jy nie kan wegkom nie, dat jy gekonfronteer word met hulle teenwoordigheid in 'n positiewe en miskien in 'n negatiewe sin, nou nie negatief en slegte sin nie, maar in 'n negatiewe sin dat dat hulle ook op jou gaan aanspraak maak om te sê ons het nie kos nie, ons het nie klere nie. En dat jy dan nie jou rug moet draai nie. Positief dat as jy nie kos of klere het nie, of as jy bedroef is, of as dit slegs met jou gebeur, is hulle troos en hulle teenwoordigheid daar en is dit nie 'n wonderlike plan wat God gemaak het nie om jou in so 'n gemeenskap te plaas waar hulle liefde jou dra, maar jy ook vir hulle deur jou liefde kan dra. En daarby het ons nou aan die einde gekom van nog 'n gedeelte van 1 Petrus. Hierdie wonderlike boodskap dat ons in 'n spirituele verhouding met God kan staan. Dat hy die een is wat in wie ons glo en wat ons kan loof en met wie ons kan praat in gebed. Maar dat hy ook vir ons in hierdie wêreld plaas om hom te verteenwoordig, om heilig te wees soos hy heilig is, om aan hom gehoorsaam te wees en sy wil te versprei. En as ons dan in hierdie gemeenskap leef prakties in ons huisgesin, dan moet die boodskap duidelik deurkom. By die werk moet die boodskap duidelik deurkom. Ons speel nie die spel van die wêreld van een oog 'n eh, oog vir 'n oog of wat ook al nie. Ons speel die wêreld van liefde wat lewe en vrede gee. Of by die regering, ons het dit nou nie eens gelees nie dat dat dat Petrus sê jy moet die regering respekteer en vir hulle bid solank hulle die die omgewing veilig hou sodat jy nie bang hoef te wees om jou neus by die deur uit te steek en dalk aangeraak te word nie. Jy moet bid vir so 'n regering wat jou moet help en jou omstandighede goed moet hou. Jy moet God se spel ook met hulle speel. En geliefdes, maak dit nie dit lekker om Christen te wees nie. Om te kan weet God het my lief en ek het hom lief deurdat ek ook ander my broers en susters kan lief hê. Tot volgende week dieselfde tyd en dan gaan selfs ons verder oor 1 Petrus. Mm-hmm.